O'zbekiston yaratgan nazari tushgan yurt. Hayotimizni qanchalik mazmunli o'tkazyapmiz? Shu savollar hammamizga juda ham qiziq. Bugun sizlarga gapirib beradigan qahramonlarim bu hayotida oz bo'lsa-da insonlarga yaxshilik, ezgu amal qilayotgan volontyorlar haqida gapirib bermoqchiman. Hammamizda bir savol tug'iladi. Volontyorlar aslida kim? Volontyorlar madaniyat, jamiyat va insonlarning rivojlanishiga o'z hissasini qo'shishadi. Ular shu ish orqali o'z hayotlarini yaxshi tarafga o'zgartirishadi. Volontyorlar har kuni o'zida ko'plab foydali fazilatlarini rivojlantiradi. Bilim xazinasi imkoniyatlarini oshiradi. Shuningdek, ham shaxsiy hayoti, ham kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradigan tajribaga ega bo'lishadi. Bu nafaqat turli shaharlardan, balki turli mamlakatlardan va butun qit'alardan odamlarni birlashtiradigan dunyo miqyosidagi eng yirik ijtimoiy loyihalardandir. Xalqaro forumlar, almashnuv dasturlari, chempionatlar, sammitlar, olimpiadalar va boshqa minglab loyihalar dunyo bo'ylab ezgulik yo'lini tanlagan insonlar sonini ko'paytirmoqda. oltin qanot yosh volontyorlari o'zbekiston respublikasining fuqarosi bo'lgan va xorijiy mamlakatlarda o'qiyotgan hamda mehnat qilayotgan yoshlar bilan ish olib borish ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish shuningdek ixtiyoriy mehnat tamoyillari asosida ularning o'z g'oyalari va tashabbuslarini amalga oshirishdir hozirgi kunda xorijiy mamlakatlarda assotsiatsiya o'z koordinatorlariga ega ular ixtiyoriy beminnat bepul o'z vatandoshlari baxt saodati manfaati uchun fidokorona xizmat qilishmoqda nima uchun volontyor bo'lish kerak shu savolni hammamiz o'zimizga beraylik nima uchun volontyor bo'lishimiz kerak hammanglarni fikringlarni kommentariyada guruhlarimizda kanallarimizda barcha ijtimoiy tarmoqlarimizda kutib qolamiz va yana sizni qanaqangi savollar qiziqtirayotgan bo'lsa yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz videomiz sizlarga mazmun kelgan bo'lsa hamda e, qanaqangidir savolinglarga javob bo'lgan bo'lsanglar biza judayam xursandmiz e'tiboringiz uchun rahmat